हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के बना रहा हूँ पाइथन में नंपाई की बात कर रहे थे हम तो नंपाई को कैसे यूज करना है पाइथन में मैं आपको एक आउटलाइन डायग्राम बता देता हूँ सबसे पहले तो आप पाइथन का जो जो भी आप मैंने विजुअल स्टूडियो यूज किया है तो उसमें आपको नंपाई जो है डाउनलोड करना होगा ये इस तरीके से ओपन होगा अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है जिसकी वजह से आपका कोड जो है नंपाई वाला वो आ जाएगा वो आपको बता देता हूं ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पे टाइप करना है pip P I P pip pip type कीजिएगा तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं पिप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ठीक है इंस्टॉल नमपाई बस इतना आपको कर रहा है एंटर प्रेस कर देना है तो इसमें जो है ये इंस्टॉल कर लेगा हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये जो है दिखा रहा है you are using pip version 21.2.4 ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है ठीक है अब ये कह रहा है अपग्रेड करने के लिए तो फिलहाल मुझे अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है अगर आपके में नहीं इंस्टॉल है तो यही तरीका आजमाइएगा ये इंस्टॉल हो जाएगा ध्यान रहेगा इंटरनेट से कनेक्टेड रहिएगा ठीक है तो नंपाई को इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद ही आप यूज कर पाएंगे पहली बात तो ये जान लीजिए अगर इंस्टॉल कर दिया तो यूज कैसे करना वो तरीका बता देता हूँ ठीक है तो अगर इंस्टॉल कर दिया है तो यूज करने के लिए सबसे पहला काम देखिए इंपोर्ट हमें कराना होगा तो यहां पर जाकर के जहां भी आप कोड लिखेंगे तो वहां पर जाकर के सबसे पहले तो आप इंपोर्ट लिख दीजिए कुछ इस तरीके से आपको इंपोर्ट लिख देना है ठीक है इंपोर्ट करवाएंगे हम numpy को क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे तो हमें इंपोर्ट इस तरीके से लिख देना होगा तो numpy आपको इसी तरीके से लिख देना होगा ठीक है जहां भी जाएंगे लाइक मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूं तो मुझे वहां जाकर के यही टाइप करना होगा ठीक है नंपाई को इंपोर्ट कराने के बाद यहां पर एक काम कर सकते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं एज एज कुछ इस तरीके से आप भी इसी तरीके से लिख दीजिएगा अगर आपने अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा तो नम पाई एन पी कर देते हैं यहाँ पे तो इतना कर लेने के बाद आगे आपको क्या करना है नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आपको चूंकि हम नम पाई एरे यूज करेंगे एरे तो एरे के लिए मैं क्या करता हूँ ए आर कर देता हूँ ए आर या ए डबल आर कर सकते हैं कुछ भी इस तरीके से ठीक है तो ए डबल आर कर दिया और इज इक्वल टू अब चूंकि एनपी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे एनपी इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है एनपी ठीक है और एनपी डॉट करके चूंकि हम बना रहे हैं एरे तो यहाँ पर आपको एरे देना होगा A double R A Y तो इस तरीके से आप एरे दे दीजिएगा ठीक है एरे जैसे ही आप देंगे तो अब आपको आगे बताऊँ इस तरीके से पहले ये स्मॉल ब्रैकेट फिर ये स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है आपको करली ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट तो one comma two comma three comma four ऐसे आप यहाँ पे एंटर करते हुए चले जाएंगे ठीक है और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हो गया नमपाई आपका बन गया है पहला प्रोग्राम नंपाई का तो इस तरीके से आप नंपाई बना सकते हैं अब इसको प्रिंट भी तो करवाना होगा सिर्फ ऐसे छोड़ तो नहीं सकते तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा print P R I N T क्योंकि आप जानते ही हैं कि पाइथन में हम केवल और केवल प्रिंट का यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा सिंपली प्रिंट और प्रिंट बनाया था ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ए डबल आर करके हमने बनाया है ठीक है तो आपको ए डबल आर लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में वो स्थान बताइए जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं जैसे अगर आप जीरो लिखते हैं यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो वन प्रिंट होगा वन लिखेंगे तो टू प्रिंट होगा टू लिखेंगे तो थ्री प्रिंट होगा फोर लिख देते हैं फोर सिंपली हम फोर लिखते हैं ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से करिए ठीक है अब इंडेक्सिंग यहाँ जीरो से स्टार्ट होगी जीरो है ये ये वन है ये टू है ये थ्री है ठीक है फोर में तो कुछ है ही नहीं तो फोर में तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो हमें क्या करना है फोर नहीं देना थ्री देना है ठीक है तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए यहाँ पे थ्री दे देते हैं ठीक है ठीक है तो ये थ्री लिख दिया अब यही कोड हमको विजुअल स्टूडियो पे लिखना है ठीक है सिंपल यही कोड हमें विजुअल स्टूडियो पे लिखना है तो चलिए लिख लेते हैं कोड और ये भाई एरे बना रहे हैं एरे एरे ठीक है तो एरे कर दिया और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए फिर यहाँ पर आप जो चाहे दे सकते हैं लाइक टू दे दिया हमने 77 दे दिया 88 दे दिया यहाँ पे 99 दे दिया अधिक भी दे सकते हैं जितना चाहे उतना दे सकते हैं ठीक है एक्सेस कैसे करना है वो आपको समझना होगा थोड़ा ठीक है तो ये हो गया अब इसी को प्रिंट करवाना है आपको तो प्रिंट करवाना है तो कहां से जाकर प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर सिंपली लिख देंगे प्रिंट ठीक है प्रिंट लिख दिया अब ये जो हमने आपको बताया था वो तो आप देख ही रहे हैं कोड इस तरीके से हमने ये कोड चलाया था ये कोड आपको दिख रहा होगा ठीक है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हमने ऐड कर दिए जैसे 1 2 3 4 था तो हमने कुछ और ऐड कर दिया है इससे हट करके ठीक है देखिए यहां पर 277 इस तरीके से ऐड किया हमने ठीक है तो अभी क्या करना है अभी यहां पे एड वाला लिखना है क्योंकि यही हमने वेरिएबल बनाया था और यहां पर हम एक्सेस करेंगे किसको थ्री को एक्सेस कर लेते हैं थ्री को ठीक है थ्री को एक्सेस करेंगे और थ्री को एक्सेस इस तरीके से लिख करके कोड और आपको क्या करना है सिंपली यह स्टार्ट पे क्लिक करना है तो यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो नंबर दिखाई पड़ेगा जो उस स्थान पे होगा यानी थ्री वाले पे होगा तो इसको एक्सेस करने के कैसे एक्सेस किया पाइथन में जो भी आपका होगा वो कैसे एक्सेस करेगा तो देखिए ये जीरो होगा ये वन होगा ये टू होगा और ये थ्री होगा यानी 99 थ्री पे है अगर हम यहाँ फोर लिख देते हैं देखिए यहाँ पे अगर मैं फोर लिख देता हूँ तो क्या होगा जैसे मैं फोर लिखूंगा और इसको रन करवाऊंगा अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको दोबारा रन करवाते हैं इस बार फोर लिखा हुआ है तो फोर पे क्या आएगा ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है इस बार फोर्टी फोर आएगा फोर्टी फोर ठीक है तो क्लिक कर देते हैं देखते क्या आता है आंसर में तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टी फोर ही प्रिंट होकर आया है ठीक है इसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आई होप की बात आपके समझ में आई होगी कि कैसे इसको एक्सेस करता है पाइथन जो है कैसे इसको इंटरप्रेट करता है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video